What's up, guys? How we feeling today? Alright, let's just pick up from where we left off. Um, kind of feel like it's been easy for a while now, so yeah. I just hope that it gets a bit more challenging. Hej, en eh, varm Dude! What the... Where did that come from? Va? En dubbeldejt? Med Irma och Simon? Ja, alltså jag tycker att Irma och Simon skulle passa jättebra tillsammans. Ja, och då blir det eh. perfekt. Eh... Vi är ihop på dem också. Bonnie, jag vet inte om jag tycker att de skulle passa så bra ihop. Ja, alltså. Det var för kul. En dubbeldejt. Verkligen bra idé. Jo, nu bestämmer vi det. Vänta. Ja, pappa, jag kommer. Ja, jag måste gå nu. Okej, puss. Ja, puss. Hej. Jag hörde att eh, Bonnie tänkte styra upp och ses. Du sa någonting om trampolinpark. Eller bada. Mm, visst.